kita ada satu masalah begini tau. Kita nakkan perkara dengan cepat dan pantas. Dan masalah uh, nak cepat dan pantas itu yang menyebabkan kita lupa untuk baca teks-teks yang panjang. Bila kita berada uh, di uh, social media, antara uh, adab ni ialah baca sebelum komen, mm. baca mm. sebelum register, baca sebelum tanya. <laughs> <laughs> <laughs> Betul eh, tak? Ah, Kadang-kadang ah, kita dah uh, melata panjang kira eh. Ah, dah tak panjang-panjang, tak baca. Dah tu tiba-tiba timbak soalan. Kan? <laughs> Ah, ini adab mana? Ah, itu kan cakap adab uh, mana? Ah. ah, sebab tu kalau kalau kita komunikasi asalnya diajar ialah kita dengar dulu baru kita uh-uh. tanya baru kita cakap. Hmm. Sekarang bila kita masuk kepada satu platform yang berbeza iaitu uh, social media ni, kita perlu baca terlebih dahulu baru kita tanya. Baru okay. kita hmm. uh, keluarkan apa-apalah komen yang kita rasa hmm. kita, kita kita kita muskil dan sebagainya lah. Cuma masalahnya sekarang ialah kita tak suka baca. Kita suka tengok kita suka hmm. dengar kan ha hmm. <laughs> yeah. masalah kemahiran membaca tu tak ada sampai kadang-kadang orang cakap lain kita salah faham orang tak marah kita kata orang <laughs> marah ha. itu masalah uh. so di sini bila kita uh, kekurangan dari sudut kemahiran eh membaca hmm. apa yang ada ataupun apa yang telah diletakkan oleh macam yeah. contoh tadi ada disclaimer kita letakkan uh, banyak description eh, dekat situ kan yeah. itulah yang menyebabkan kita lupa tak dapat hmm, hmm, nak kawal emosi yang akhirnya kita marah.